Orang mati dikit nggak? Nanti mau nanyanya bingung. Apa apa? Kita sekarang pembukaan dulu saya baca dulu yang sudah bawa kitab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فيقول فقير رحمة ربه الخبير على بصير إبراهيم المجور ذو التقصير طلب مني بعض الإخوان أصلح الله لي ولهم الحال والشأن أن أكتب له رسالة تشتمل على صفات المولى وأضدادها وما يجوز في حقه تعالى وعلى ما يجيب في حق الرسل وما يستحيل في حقهم wa ma yajuzu fa'ajabtuhu ila zalika faqultu wa billahi taufiqu ada kalau sudah ada kitab saya terjemahin aslinya pakai bahasa Sunda atau bahasa Jawa <clears throat> nawarin kemukaan <clears throat> ini kitab fannya tauhid Tauhid itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Tauhid itu wazannya fa'ala. Kalau kau pernah ngaji tasrifan, fa'ala fa'ilu taf'ilan. Hafal? Wahada yuwahidu tauhidan. Ilmu tauhid Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal enggak? Jadi, hei manusia, ubudu. Ubudu di sini, kalau kamu baca kitab tafsir, hampir semua kitab tafsir bahasanya wahidu Hai semua manusia, manusia itu mananya adalah semua orang, kafir, musyrik, atau siapapun. Seruan kepada semua manusia yang pertama kali adalah wahidu. Apa maksudnya? Bertawahidlah kamu kepada Allah. Mengesahkanlah kamu kepada Allah. Di obrolan oh, di situ maknanya ya ayuhan nasu ya ayuhan nasu itu yang pertama kali adalah apa? Wahidu bertauhid. Makanya sampai ada ucapan begini. Apa? Awalu apa namanya? Apa? Hah? awalu wajibin alal insani ma'rifatullah. Enggak. Awal kewajiban bagi semua manusia awal wajibin ala insani ma'rifatullah awal kewajiban bagi semua manusia manusia siapa saja adalah apa? ma'rifatullah mengetahui Allah Ma'rifat kepada Allah sebelum kamu sholat pun yang pertama kali yang wajib adalah ma'rifatullah ini tahu ini Orang kafir mau masuk Islam, orang kafir itu tidak wajib sholat, tidak wajib ibadah. jadi yang pertama kali wajibnya adalah ma'rifatul Wahidu bertauhidlah. sama Awal kali kewajiban manusia sekali lagi bukan nyanyi itu ada lima, bukan. Kamu waktu TK belajar apa? Hah? Ini jadi ngomong yang lain memang sekarang ini ini penting kenapa orang cepat lepas daripada akidah kenapa orang zaman sekarang banyak tertipu dengan banyak aliran-aliran yang nggak jelas sampai-sampai mau bunuh orang sampai-sampai orang tuanya dimusuhin gara-gara dibayat masuk kategori grup apa ISIS apa grup apa lagi yang lain-lain aliran Cungcing, keras. Karena mungkin diantaranya kedangkalan tauhidnya, kedangkalan marifatullah. Makanya hukumnya wajib. Fadu'ain hukumnya. Kalian belajar ilmu tauhid. Sekali lagi, awal wajibin ala insani ma'rifatullah awal kali kewajiban manusia di alam ke bumi ini adalah mengetahui Allah, ma'rifat kepada Allah ini, nanti saya terangin ini saya terangin ini lah apa itu tauhid secara bahasa ini biar kamu kamu kan Islam dari lama kan jadi kadang kalau ditanya apa tauhid nggak tahu kan tahu nggak tauhid itu apa ya tahu tauhid itu apa ini saya sering terang sekarang Atau hidul lugatan Tauhid secara lugah adalah nih satu Arab nih. Kamu mudah-mudahan kamu bisa juga. Percayalah sama anak itu misal bisa ngitung. Ya kan? Apa? Bisa apa? Bisa ngitung. Tapi kalau tauhid nggak tahu lah. Nih lah atau tauhid itu lugatan Secara bahasa tauhid itu adalah ja'lu syai'in wahidan. Kata enggak? Ini mungkin kamu baru tahu, mudah-mudahan kamu sekarang alhamdulillah telah berilmu ini. Tauhid ini cara bahasa ada ja'lu syai'in wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Tahu ini namanya wahada yuwahidu tawahidan. wahada itu artinya apa? Mengesahkan. Tawahidan pengesaan menjadikan sesuatu menjadi satu secara lugu kamu tahu hukum ini enggak? ini ngaji nih bukan bodoh, ngaji ini beda dengan tabligh akbar ini ngaji masalahnya kamu tahu sabun ini enggak? Tahu siapa ini nggak? Serius? Tahu nggak? Kalau nggak tahu saya bawa dulu. Tahu nggak? Satu lidi itu, satu lidi itu kan satu bercerai-cerai banyak. Digabung diikat menjadi satu menjadi sapu lidi. Namanya secara lugu adalah tauhid. Menjadikan berbagai macam sesuatu menjadi satu. Ja'lu syai'in wahidan. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Ngerti nggak? Madila kasi yan. tahu itu. Digambarkan begini, para kiai. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, percaya, yakin hatinya. Iman kepada Nabi Muhammad. Iman kepada semua para nabi. Iman bahwa sholat itu adalah kewajiban dari Allah. Digabung menjadi satu kalimat tauhid Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Makanya syaratnya orang beriman, syaratnya orang mukmin, walaupun hatinya sudah percaya adanya Allah, walaupun hatinya percaya adanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi dia menolak membaca dua kalimat syahadat, tidak dikategorikan muslim, tidak dikategorikan orang beriman, walaupun hatinya percaya. banget tetapi dia harus mengucapkan disimpul diikat dalam dua kalimat syahadat diikat dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul. Paham gak? Paham nih? Ini dari awal, sengaja dari awal ini. Biar kamu nggak salah paham. Apa mengenai istilahnya? Wa istilahan Menurut istilah Sebelumnya habis, Gak apa-apa Menurut istilah itu Ilmun Ilmu tahu ini yurofu bihi ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala wa haqqi rasul. Nanti enggak? Aku nanti enggak? Nanti memang nanti enggak nih? Nanti enggak selalu. Tauhid itu adalah satu cabang ilmu yang dengan ilmu itu orang bisa mengetahui hal-hal yang wajib bagi Allah hal-hal yang mustahil bagi Allah hal-hal yang jais bagi Allah dan hal-hal yang wajib mustahil jais bagi para rasul benar Apa itu tauhid secara istilah? Adalah mengetahui apa-apa sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jais bagi Allah, sifat yang wajib yang wajib, yang mustahil, yang jais bagi para rasul. Ngerti nggak, Bib? Bib, ngerti nggak, Bib? Oli, ngerti nggak, Oli? Orang Hadramat itu kalau oli itu panggilannya gali. Ngerti Ya, kamu tahu umrah ke Hanoi belum? Pernah belum? Saya aja belum. Asegap, Asegap itu tulisannya apa? Asakof. <laughs> Jadi gali itu tulisannya alkali. Wali <laughs> itu panggilannya gali. <laughs> Apa lidah orang nih? Nih. lagi. Tauhid. Sekali lagi, ketika hukumnya fardu ain, orang mempelajari ilmu tauhid hukumnya fardu ain. Karena ada pepatah, pepatah bagaimana kamu bisa ibadah kepada Allah dengan benar kalau kamu tidak mengetahui Allah. Benar gak? Kita kan diperintahkan ibadah kepada Allah. Suruh mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Bagaimana kamu ibadah kepada Allah tapi kamu sendiri tidak marifatullah. Bagaimana kau bisa mencintai abid? Kamu bisa menjadi abid? Ya. Kalau kamu sendiri tidak tahu abid itu siapa? Benar gak? Makanya ibadah yang benar itu adalah tadi dia dasar didasari dilandasi dengan ilmu tauhid, ma'rifatullah, mengetahui Allah. Paham nih? Paham? Ya. Iya. Ma'rifatullah. Ini pembukaan. Ketika kita berbicara ma'rifatullah, berbeda-beda pengertian dalam pembahasan fan ilmu. Ilmu tauhid beda dengan ilmu tasawuf. Pengertian ma'rifatullah. Lihat, Ma'rifatullah kalau secara arti, artinya mengetahui Allah, mengenal Allah. Tapi dalam ilmu tauhid, kategori mengenal Allah, dia kemana dia? Oh, mulia. Ma'rifatullah ini, dalam ilmu tauhid ada syaratnya. Disebut ma'rifatullah. Yang pertama lihat, yang pertama adalah al-yakin. Kau yakin gak? Yakin itu pengertiannya. Ini. Aku sering ada yakin sih, Mas. Ngerti ya? Pernah, pernah, pernah bicara itu gak? Akhwat, pernah? Yakin sih. Mas. Dia itu pintar. Yakin dia mana orang jujur. Pernah bilang itu? Kamu tahu pengertian yakin itu apa? Ini tahu itu. Orang fatwa itu syaratnya adanya keyakinan yang kuat. Pengertian yakin itu adalah ya, ini ngaji nih. Ini bukan ceramah, ini ngaji. Asli pakai sunni. Asli pakai sunni. Yakin itu pengertiannya. Idrakun yazimun. Nah, bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun kelihatan ya? nanti bisa ya ini, saya nggak bisa ini ngalang ya? ini menghalangi coba diinjak agak kurang sana ini perempuan nggak lihat Jadi, Apa itu ma'rifatul bagaimana orang mengenal Allah? Syaratnya adalah yakin yang pertama. Idrakun jazimun bihaytu laisa ma'ahu taraddud. Percaya dengan seyakin dengan sebenar benarnya tidak ada dalam kepercayaan itu taraddudun ragu-ragu sedikit itu namanya yakin kalau kamu percaya sama Allah orang harus percaya wajib tidak ada keraguan sedikit itu namanya yakin nih contoh kecil kamu yakin nggak iman nggak bahwa yang menentukan semua bahagia, celaka, rizki, bah selamat itu adalah Allah? Iman ya, Iman Yakin gak? Tapi kalau tiba-tiba dalam diri kamu ada perasaan nah, Masa sih? Tidak disebut yakin Maka para ulama itu mengatakan ketika ada keraguan Sedikit pun dalam hati orang tersebut percaya kepada Allah maka dia kembali kembali wajib kembali mengatakan dua kali syahadat kata kategorinya apa? kategorinya imannya sudah tidak sah karena apa? ada perasaan taradud Wah, Allah kok nggak adil masa saya kok sakit terus ya nggak sembuh-sembuh hati-hati kamu cepatlah segera dengan baca dua kali masyadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan karena apa keyakinan kamu disertai dengan taradud kalau seperti itu keraguan banget Apa kamu nih? ini iya, banget Buran bang Buran. Serius pakai short. Hmm. Hmm. tidak ada keraguan sedikit pun. Hati-hati, setan itu pintar. Setan itu pintar. Ini cerita nih kalau ini pentingnya ilmu tauhid kalau baca, kalau baca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali itu diriwayatkan ada orang yang bodoh ada orang yang pintar makanya jadilah orang yang pintar kata Rasulullah kenapa al-jahil adullah al-alim habibullah orang pintar itu kekasihnya Allah walau kalau fasikun lu walau karena fasikun, walaupun diibaratkan fasik. Alim tapi kekasih Allah. Beda dengan orang yang jahil. Orang yang bodoh itu orang yang bodoh. Al-jahil adullah. Walau karena abid, Orang bodoh itu dusunya Allah. Kamu ini kekasih Allah. Mudah-mudahan. Al-jahil adullah walau karena abd. Orang jahil itu musuhnya walaupun dia ibadah. Apalagi ini ilmu tauhid. Di suatu ketika dalam kitab itu Imam Ghazali mengatakan ada dua orang. Satu orang ahli ibadah tapi bodoh. Satu orang lagi pernah maksiat, melakukan maksiat tapi dia pintar. Suatu ketika iblis datang iblis itu bisa berubah-ubah bentuk suatu ketika ada seorang abid sedang ibadah kepada Allah pikirannya dengan keilmuan yang dangkal pada malam-malam dia bangun dia tahajud dia wiridan nanti berzikir ketika dia berzikir tiba-tiba iblis datang datangnya tanpa wujud datangnya hanya suara ngarewos tuh ngarewos berbisik-bisik tiba-tiba iblis bilang begini oh kamu coba tiba-tiba ada suara laki kamu berikan begini tiba-tiba ada suara lo lo ada suara atau ketapakku tiba-tiba ada suara Hai abid, ya abid, ya pulang, Hai pulang. aku ini adalah suara Allah. Itu suara itu iblis loh. Aku ini adalah Tuhan, Kata iblis. Dia sedang berpikir. Sekarang aku katakan aku sudah terima semua ibadah kamu. Kamu sudah menjadi kekasihku. Suara itu. Mulai sekarang karena ibadah kamu sudah aku terima semuanya ya sekarang kamu nggak usah lagi ibadah nggak apa-apa itu iblis apa yang kamu inginkan kalau kamu pinta akan aku kasih apa reaksi orang bodoh itu tidak mengerti tauhid makanya wajib belajar tauhid benar reaksi orang bodoh itu sedang tahajud dia menjawab Ya Tuhanku ilahi Hei Tuhanku ya Allah Inilah yang aku harapkan Inilah yang aku harapkan ibadah aku diterima oleh kamu ya Allah Sehingga apa diriwayatkan Dengan kebodohannya itu Tidak mengenali Allah dengan benar Tidak tahu ilmu tauhid Diriwayatkan orang tersebut Tidak lagi ibadah kepada Allah karena dia meyakini karena dia percaya bahwa suara itu adalah Allah adalah Tuhan itu orang modern tapi suatu ketika iblis datang ada seorang sedang maksiat tapi angin datang iblis ketika orang maksiat itu alim ada suara jelas Hei bulan, apa kamu tidak malu? Suaranya iblis tidak memuji. Aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Tuhan kamu. Berhentilah kamu ibadah, berhentilah kamu bermaksiat. Apa jawaban orang yang lagi masuk? Karena dia alim. Hei, aku tidak percaya bahwa kamu adalah Allah. Aku tidak percaya bahwa kamu adalah Tuhanku. Kamu adalah iblis pergilah tuh. Karena aku meyakini bahwa Allah itu mau hawa. Allah itu Tuhanku beda dengan makhluknya. Allah kalam tapi kalamnya Allah beda dengan makhluknya. Artinya apa? Diriwayatkan iblis itu pergi kabur. Maknanya apa sekali lagi? Al-alim habibullah. Al-jahil aduh. Makanya sekali lagi wajib orang awalnya kewajiban manusia adalah ma'rifatullah mengetahui mengenal Allah paham gak? hei eh, paham gak? ini tauhid masalahnya nih serius nih paham gak? kamu kadang anak kuliah itu banyak was-was itu was-was itu kategori setan bukan dari agama was-was anda pernah lihat mahasiswa wudhunya kadang 50 kali mau, mau sholat wudhu kalau wudhu tuh pak pak pak pergi balik lagi wudhu lagi bersuci ke WC balik lagi balik lagi apakah itu dari agama bukan itu bukan dari agama itu dari setan banyak orang-orang was-was itu disangkanya was itu dari agama dari Allah bukan dari agama bukan dari Allah was was itu dari setan hati-hati Itu orang bedanya orang bodoh kayak gitu bertanya sama saya kenapa kamu bisa seperti itu dari dari mana di saya google atau apa sih kamu saya google ulama google kamu kan apa apa searching tentang agama nih. apa sih jawabannya searching nggak tahu padahal alasan paham ini penting lanjut ini kembali lagi boleh bertanya <clears throat> jadi jadi syaratnya orang ma'rifatullah tidak ada keraguan sedikit pun karena ada yang namanya khoyali Paul itu mengatakan khoyali khoyali itu khoyali itu bukan kategori yakin tidak bisa orang ma'rifatullah dengan khoyali itu khoyali nggak? khayal hayalan jadi tiba-tiba yakin ada Allah hanya hanya apa satu kelebatan dalam otak di seorang itu katanya bukan yakin atau kalau ada lagi Allah wahmu waham al wahmu pernah dengar wahum wahmu itu orang percaya tetapi kepercaya itu percaya itu kurang dari 50% kalau para ulama tahu mengatakan percaya sedikit itu kata saya bukan yakin atau kadang percaya kadang enggak Allah Allah atau ada lagi syak syak syak itu ragu-ragu kalau diartikan secara bahasa artinya apa? dia percaya terhadap Allah percaya terhadap Nabi Muhammad terhadap semua syariat agama tapi setengah 50 persen saja ada yang orang kayak gitu itu bukan yakin tidak bisa disebut beriman ini istilahnya tuh sebelum saya membahas tentang dalamnya tauhid saya tahu istilah-istilah ini yang selanjutnya ada yang disebut dengan zon zon prasangka kepercayaan tetapi tidak 100% masih ada sedikit lah keraguan ada kan tapi lebih daripada 50% orang tersebut sama tidak disebut beriman tidak disebut yakin belum marifatullah yang 100% itu ini adalah al-yakin idrakun jazimun bihaitu laisa lahu taraddudun. Disebut orang marifatuhu syaratnya adalah yakin 100% bahwa tidak ada keraguan sedikit. Ketika menghadapi apapun. Kondisi apapun. Kondisi susah kamu tetap percaya pada Allah yang mengatur semua itu. Paham gak? Ini kitabnya kok belum kitabnya kok belum dibagiin kenapa? belum beli apa ada lagi nah kita mainnya kan begini sama yang kedua syaratnya orang ma'rifatullah nasiun andalin nasiun andalin keyakinan itu tumbul timbul dan tumbuh dari dalil dari ilmu disebut marifatullah nasiun andali keyakinan itu tumbuh timbulnya karena memang ada dalilnya dia tahu dalilnya nggak kayak kamu Kamu nggak tahu dalil. Jadi kalau ada orang nanya, Allah itu ada nggak? Ada apa dalilnya? Nggak tahu kan? Sama. Dalil itu ada dua. Orang ilmu tahu ada dua. Satu ada disebut dalil tafsir, yang kedua dalil ijma. Ini penting tahu itu tahu itu tidak sem, tidak semudah yang kamu bayangkan. Sekali lagi dalil itu ada dua, ada dalil tafsiri, ada dalil dalil ijmali. Yang wajib bagi kita adalah fardhu ain hukumnya dalil ijmali. Dalil tafsiri tidak hukumnya fardhu kifayah. Apa itu dalil ijmali? Dalil ijmali dalil secara global. Allah mengatakan apa? Kamu yakin gak adanya Allah? Yakin. Apa buktinya? Adanya alam. Titik. Kami dari ijmalin. Adanya alam. Apa dari tafsir kamu bisa menerangkan? Apa buktinya dari Allah? Adanya alam ini. Setiap alam ini huruf baru. Setiap perkara yang baru pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakannya itu adalah Allah. Itu kita tafsir namanya. eh bangun sama baik dalil nakli atau ghair nakli dalil nakli itu ada dari Al-Quran dalil nakli itu ada dari hukum akal yang ada saya tetap syariat agama sama ini ini wahidu bertauhidlah kamu kepada Allah Islam itu datang pertama kali tahun itu percaya Hah? Islam datang belum ada kewajiban sholat ya Islam datang belum ada kewajiban berwudu Islam datang belum ada kewajiban puasa tapi Islam pertama kali datang adalah menerangkan tentang tauhid menghilangkan hal kemusyrikan kepada Allah menghilangkan kekufuran hati manusia kepada Allah awal wajibin ala insani ma'rifatuh kewajiban yang pertama kali bagi manusia adalah mengenal Allah tapi disebut ma'rifat itu satu adalah tadi yakin yang kedua adalah nasiun andari pertanyaannya bagaimana sekarang kalau orang beriman 100% kita kan 100% kamu iman kan satu 100% iman kepada Nabi Muhammad 100% kalau ada keraguan kamu hati-hati ya? Yang ketiga, syaratnya marifatullah adalah muafakatan. Muafakatan, muafakatan. Ini muafakatan. Sesuai muafakatan sesuai lil waqi' terhadap kenyataannya. Maksudnya apa? Contohnya nih, contohnya sebelum muafakatan lil waqi itu begini. Anda wafat, iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Muhammad, 100%. Tapi kalau kamu Muhammadnya Muhammad orang Bandung, tidak muafakatan lil waqi, Siapa Muhammad yang kamu imani Siapa Muhammad yang kamu imani Adalah Muhammad yang dilahirkan di Mekah. Bapaknya adalah Abdullah, ibunya adalah Siti Amin Itu namanya wakaf muwafaqatan wakaf. Kamu meyakini sesuai dengan kenyataannya. Kamu iman kepada Allah. Tapi kalau kamu ngomong iman kepada Allah, tapi kamu ketika sholat membayangkan Allah itu putih, benar nggak? Allah itu pakai jubah, pernah nggak sholat? Ada orang sok iye sholat pakai udang-udang, pakai gamis panjang. Cerita kepada orang-orang bahwa saya pernah bertemu dengan Allah. Percaya nggak begitu? Percaya nggak pernah itu? Orang bertauhid yang kuat tidak mungkin percaya sama orang yang pakai seperti itu. Ketika kamu sholat, tiba-tiba Allahu Akbar atau Bismillah, tiba-tiba pak, dalam otak kamu atau nama kamu kayak ada bayangan pakai jubah. Uh, Allah ini hati-hati tadi kamu itu. Karena apa? Tidak muafak kata waktu. Allah itu qiyamuhu binafsi Allah itu mukhalafatu lil hawadis makanya nanti saya terangin sifat-sifatnya satu-satu iman kepada Nabi Muhammad tapi Muhammadnya orang Cianjur rumahnya dekat sawah tapi kamu yakin Muhammad tapi ngebayanginnya Muhammad yang orang Cianjur benar gak? seperti sama tapi tidak beriman disebutnya kenapa? karena tidak muafakatan lil waqi keyakinannya salah gitu ya. keyakinannya tidak sesuai dengan kenyataan apa artinya? paham nih? boleh bertanya? asli boleh bertanya, bebas nih syaratnya mau kata hit itu disebut polifatullah pertanyaannya bagaimana orang zaman sekarang kayak kita nih kamu kamu kan beriman 100% tapi tidak tahu dalilnya ditanya Allah itu seperti apa Allah itu seperti apa kamu nggak tahu ya nah, sama imannya orang kayak gini imannya taklid salah ya. imannya taklid salah ya. Kamu imannya taklid bukan? Lalu ditanya. Para ulama tauhid berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan iman taklid itu tidak sah. Bahaya dong kalau gitu kita tidak ada semua. Tapi kebanyakan para ulama tauhid mengatakan sah asal taklidnya terhadap orang-orang yang dipercaya. Tapi tidak berhenti mencari ilmu yang dosa itu adalah tetap taklid tapi tidak mau belajar tauhid. Imannya sah. Kamu itu imannya sah. Tapi ada kewajiban kamu untuk melakukan ilmi. Ketika kamu taklid terus tidak mau belajar tentang ilmu tauhid, maka kamu taklid imannya sah tapi berdosa. Kenapa nya? Karena tidak berusaha untuk mencari tahu. Bangga. Ini taklid itu tidak semuanya jelek kecuali kamu taklidnya terhadap orang kafir ya kan ya ibadah pun sama ibadah itu tidak semua taklid pada dasarnya tidak semua orang tahu kalau tetapi tidak mengurangi kewajiban kita untuk belajar untuk belajar agama Sangat. gak? sekali lagi disuruh marifatullah itu adalah yang ketiga apa tadi? Dewakiun, dewaki. Nih, nih, penting sekarang belajar tauhid masalah. kenapa orang zaman sekarang banyak tertipu saya sering dengar anak-anak kuliah itu kadang masuk aliran-aliran tentu ini seringnya semi dibayat akhirnya nyebut orang tuanya kafir kafir dari mana dari Hongkong Hah? orang tua yang sudah melahirkan dia mendidik dia orang tuanya tetap sholat orang tuanya ibadah kepada Allah masa tiba-tiba masuk kuliah belajar dibayat tiba-tiba nyebut orang tuanya kafir Makanya ada kewajiban kamu untuk belajar ilmu tauhid. Belajar yang benar. Supaya apa? Supaya tauhid kamu kuat. ayat Islam kan sekarang banyak macam-macam. Maknanya Islam itu macam-macam. Masya Allah. Saya pernah dengar ada mahasiswa itu ininya apa? Jadi kenalan sama seorang atau di mana namanya, ditutup tutupinnya matanya dibawa ke mobil nggak tahu sengaja atau kata sengaja supaya tidak di jalan mungkin akhirnya pas dibuka ada di satu rumah dibayat katanya coba dibayat didoktrin akhirnya dia percaya karena kosong ilmu, makanya akhirnya pas pulang dia mengusir orang tuanya katanya orang tuanya kafir Para kalau kamu belajar agama yang mengkafirkan orang lain ini siapa yang kebetulan orangnya sendiri karena yang itu mudah-mudahan anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala benar mudah-mudahan masya Allah intelektual anak kita ini masya kita ini mudah-mudahan pintar cerdas tapi imannya kuat bukan hanya pintar tapi kelakuannya brengsek kamu kan brengsek sedikit hati-hati silakan kuliah setinggi tingginya silakan belajar ilmu apapun silakan tapi tauhid wahidu Ya ayuhan nasu budu Rabbakum alladhi khalaqakum Walladhina min qablikum La'allakum tattaqun Itu dasarnya ilmu Tuhan Sangat Ini pembukaan Ini pembukaan Sekarang pertanyaan Oke, apa Tanyakan mengenai hadis kewajiban mencari ilmu yang telah dari Ibn Muslimin itu hmm. uh, kan yang ilmunya itu ilmu yang khusus gitu maksudnya uh, hmm. eh, itu ada apa kekhususan gitu. hmm. dan sebenarnya ilmu yang seperti apa yang dimaksudnya di hadis itu apa yang ada pertanyaan yang bertanya ini namanya siapa Rosak bagaimana makna hadis ini pada waktu ala di muslimin di muslimin Apa tadi? Hadis terkenal ini. Kamu jangan salah memaknai. Saya menerangkan berdasarkan kitab. Kamu kalau buka kitab Ihya Ulumuddin itu diterangkan pembahasan yang pertama saya membahas Faridatun Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Faridatun di situ kalau kamu belajar ilmu nahu itu taknya bukan tak merbutu. Apa? Tapi taknya di situ faridatun itu taknya disebut tak mubalaghah. Tak apa namanya? Mubalaghah. Mubalaghah itu artinya sangat. Jadi kalau diartikan sebenarnya secara ukuran ngawu sorok yutolabun ini faridatun mencari ilmu itu sangat apa sangat wajib ada artinya sebenarnya cuma kamu kan nggak tahu ilmu itu sangat wajib bagi setiap mukalaf mukalaf itu kategorinya sekali lagi ya ada apa berakal balik kecil pun diwajibkan orang tuanya untuk mengajarkan makanya minamah di ilallah ini. mencari ilmu itu hukumnya wajib satu ain sangat wajib Pertanyaan ini ilmu yang seperti apa yang wajib nah ilmu apa yang wajib ini awas ini penting banyak orang membahas ini akhirnya kuliahnya berhenti salah asli deh ikut ngaji kemana-mana gitu tiba-tiba nerangin tolak ukur muslim muslimat ustadznya tiba-tiba anak kuliah ITB ini keluar kuliah ITB nya nah bisa nggak wajib kayak gini awas hati-hati kamu saya nggak mengajarkan begitu banyak anak itu keluar kuliah gara-gara ikut pengajian dengan penafsiran dirinya sendiri salah seakan-akan kuliah itu tidak wajib hati-hati dong Akhirnya dulu saya mengaji aja pesantren berhenti kuliah mana nggak kayak gitu salah itu salah. Semua ilmu itu milik Allah. Apa ilmu yang bukan milik Allah? Tidak ada. Maka dalam Al-Quran, Rabbah ba'u dari kalimat Rabbi. Terus lana fidal bahr. Lana fidal bahr qabla kalimat Rabbi. Semua ilmu Kudu ilmu billah. Semua ilmu itu milik Allah. Tidak ada ilmu di luar milik Allah. Kamu kuliah itu kuliah belajar ilmunya Allah itu dapat pahala nggak kamu kuliah dapat pahala ya dapat mau dapat pahala dapat jodoh lagi nah, nah tanya aja sebanyak anak kuliah jodohnya di kampus ya udah dapat mencari ilmu dapat pahala dapat jodoh so kamu berhenti kuliah di ITB belum tentu kamu dapat jodoh di ITB ilmu yang mana yang wajib Nih, saya baca bukan jawabannya nih sana saya menyampaikan kalau kamu baca kitab Ijaulumuddin yang Ghazali ya membagi-bagi ilmu itu ada yang hukumnya fardu ain ada yang hukumnya fardu kifayah bahkan ada yang hukumnya makruh sunnah ataupun haram ilmu itu apa yang hukumnya fardu ain yang Ghazali mengatakan dalam kitabnya sesuatu yang amaliyahnya wajib maka ilmunya wajib gampangnya begini apa tadi? sesuatu yang beramalnya itu wajib maka ilmunya jadi sholat itu hukumnya wajib bukan? berarti kamu belajar tentang sholat hukumnya sama sama nih? hati-hati Bagaimana orang kuliah? Bagaimana orang kuliah? Kalau belajar selain ilmu-ilmu yang amaliannya wajib, tetapi ada wasilah yang wajib. Kalau orang baca, kalau kau baca usul fikih, layati mul wajib ilabi fawal wajib. Sesuatu hal yang wajib sholat. Kalau wasilahnya itu Allah wajib ada wasilah, maka wasilahnya itu wajib. yang mulia? Sholat itu wajib apa? Nutup orang. Berarti pakai sarungnya wajib. Wajib. Nutupin orangnya wajib. Wajib. Siapa yang bisa bikin sarung? Siapa yang bisa bikin pakaian? Hanya di antaranya, di antaranya orang-orang yang kuliah. Tapi kamu kadang belajar mesin tapi nggak tahu mesin juga, nggak tahu. Kalau perkara wajib tidak bisa sempurna sesuai dengan sesuatu, maka sesuatu jadi wajib. Di kuliah itu kan ibadah, fardu kifayah dengan mengatakan. Membantu sekampung kamu, sekampung kamu kalau ada yang kuliah dosa semua, nggak ada yang bisa bikin sarung, nggak ada yang bikin pesawat. Haji itu pakai pesawat atau jalan kaki? Kondisi? Pesawat. Nah, gempor kamu jalan kaki. Siapa yang bisa tidur pesawat? Siapa yang ngomong? Di antaranya orang-orang yang kuliah di ITB. Tapi kamu kadang kuliah di ITB nggak bisa juga bikin pesawat. Itu yang sayang ya. Ya, lulusan apa? Apa? Ada yang penerbangan nggak? Ada penerbangan? Oh iya. Dia penerbangan, tapi dia terbangannya gini terus. tapi itu penerbangan juga bagus. bagus penerbangan ini bagus loh atau nggak penerbangan jadi kamu kuliah itu ibadah masya Allah niat ya Allah niat saya telah ilmi saya kuliah di ITB dapat pahala nggak dapat pahala jangan tiba-tiba kamu kuliah di ITB tiba-tiba ikut pengajian tiba-tiba punya pikiran wah kalau begitu nggak penting dah kuliah mendingan saya berhenti kuliah dengan pesantren benar nggak salah tapi bagaimana bagusnya ngaji yang ngaji kuliah yang kuliah dua-duanya dijalanin belajar sholatnya iya belajar kuliah ya iya iya, iya bener awas kalau pada ikut pengajian di sini tiba-tiba saya kasih ulang harus keluar kuliah saya nggak mengajarkan itu kan? Nggak ada tanggung jawab di akhirat nanti kalau kamu belajar di saya tiba-tiba keluar kuliah dan saya negara ikut ngaji saya tidak betul ya Allah semoga tanggung jawab masing-masing enggak sih enggak banyak loh nah jangan jangan salah penafsiran jangan salah mana agama ilmu itu ilmu semua ibadah semua belajar ngaduk belajar bikin bangunan itu ibadah bikin masjid itu kalau ada yang bisa ngaduk gimana sih kamu dari apa dari kotoran kamu hmm? siapa yang bikin rancangan itu masjid ini ada rancangannya Ya. Saya aja nih, saya bikin pondok ini nggak ngerti apa arsitek saya bikin tuh. Bikin masjid itu ada arsiteknya. Jadi kalau kamu belajar arsitek itu ibadah. Jangan salah penafsiran, jangan salah malah tiba-tiba ngaji di mana, dong, Ustaz nerangin. Pokoknya kamu percuma ini tidak wajib kuliah itu. Mending aku belajar sholat aja satu, belajar ngaji aja Quran. Awas hati-hati, saya tidak mengajarkan itu. Ngaji Quran wajib, belajar sholat wajib, tapi kuliah itu ada ibadah juga kepada Allah. Ini gak benar. Ada yang larang. Iman itu apa yang larang? Sihir. Kalau kamu di sihir, saya katakan harus jangan nih. Eh. masa baca sihir nah hati-hati masa ngadain acara ngadain acara di ITB nyari pawang hujan jangan nyari pawang hujan kan sama lu kamu ada ada aja ada kan? Iya, di bawah hujan ada nyari dukun karena di ITB logikanya diajarin tapi masa ada acara manggilin pawang hujan jamuang hujan panggil ustaz suruh berdoa benar benar itu dari harapan ini kalau bawa hujan katanya bisa nahan hujan ada bisa nahan hujan nah bisa nggak jadi kalau ada yang bisa kalau hujan bisa berhenti hujan tolong sekarang nih turun hujan sekarang tapi kalau berdoa nggak apa-apa berdoa tuh boleh itu tahu ini enggak jadi semua ini itu ilmu kamu ibadah. Nih. Apalagi kamu ada amanat orang tua. Tidak boleh orang menyakiti orang tua. Ibadah kepada Allah kamu baik orang tua. doa dosanya kamu dua kalau berhenti kuliah. Satu menganggap remeh ilmu Allah. Yang kedua apa? Berkhianat kepada orang tua kamu. Tapi salah juga kamu kuliah terus tapi dibaca salah salah juga. Begitu. Mana dua-duanya jalan. Lama. Ada lagi? Dua setengah dua. Nggak ada lagi. Nah. Nah. Ya, boleh. Dalam ibadah ini, setan itu selalu menggoda manusia banyak orang sekali lagi timbul ragu-ragu dalam ibadah. Bagaimana cara menyembuhkannya? Sekarang kamu ngaji, diyakini bahwa was-was itu setan. Kamu? Jadi kalau kamu mengikuti was-was itu berarti kamu mengikuti setan. Itu keyakinan sebenarnya ditanya pernah ada seorang Rasulullah satu tanya kamu tuh waswas was itu diikuti siapa ibadah ini harusnya mengikuti siapa mengikuti ajaran Allah sesuai dengan apa sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah ajaran Rasulullah pernah ada Rasulullah mengajarkan orang harus was-was tidak atau kamu mencontoh ulama siapa ulamanya nggak ada ulama yang waswas. was jadi obat oh, yang pertama keyakinan tadi ingat waswas itu setan berarti kalau kamu waswas. was kamu mengikuti setan bukan mengikuti Rasul. Lama. Lawan aja. Lawan kamu tiba itu harus yakin. Bagaimana cara orang yakin ibadah? diri kamu sendiri bukan dengan ilmu ya Taman. seorang wudhu habis wudhu udah ke masjid balik lagi balik lagi orang sudah balik jamaah dia masih wudhu saya tanya kenapa kau segitu perasaan perasaan nggak sah Ustaz Sa, iya. tahu nggak kamu yang menjadikan batalnya wudhu itu jadi mas-mas coba kalau tahu yang bertahan itu berapa orang tidak was-was Ustaz perasaan itu kayak najis sini kan najis itu apa nggak tahu Ustaz itu karena kelemahan ini. orang berilmu nggak mungkin mas kamu sholat kamu wudhu kamu di kamar mandi baju guyur pergi ke masjid tiba-tiba ada perasaan was-was dan itu kena najis nih kembali kepada ilmu bagaimana sikap kamu coba sangat nggak sah kenapa najis itu ada dua satu nih ainiyah najis hukmiyah lepas sangka itu enggak kamu sholat tidak ada sana saja, ya. Kecuali kalau kebetulan di jalan tidak pakai apa-apa, ada tai kuda di situ, kenapa dan kamu baru tidak sah. Hanya apa? Sholat di jalan itu tidak menempati di pada tempatnya aja, tidak adil. Saja. Iya. ya. Jadi itu satu adalah ingat was-was itu dari setan, ketika kamu, tapi kalau kamu mengikuti was-was itu dari setan. Yang kedua apa? Ilmu. Kenapa kamu wudhunya was-was terus? Belajar cara wudhu yang benar seperti apa? bersuci yang benar seperti apa makanya di sini setiap hari Senin belajar eh, setiap hari apa Selasa belajar fikih kamu istiqomah belajar fikih mudah-mudahan semua kelas-kelasan itu hilang karena apa karena ini banget Hah? mudah-mudahan ya nah. ini waktu udah siang saya kasih yang mau kuliah dulu ya pertanyaannya di sini dulu atau kamu sudah di sini dulu al-fatihah Hmm. absen dulu Ahmad Tidak absen belum?